Közben eh, kicsit súlyosabbá vált a szituáció, mivel nem elég, hogy sáros kerékkel próbálkozott tovább rongálni a közútnak az állapotát a sofőr, de mint kiderült, nem ellenőrizte a műszaki állapotát a járműnek, mielőtt elindult bentről, és valahol a bontási területen kiukasztotta a saját ö, tartáját, és ezért gázolaj szivárok, nem szivárok, folyik folyamatosan belőle, tök nagy mennyiség ott, mit most már mindenhol a gázolajnak a gőze terjeng, <coughs> úgyhogy nem sokára remélhetőleg érkezik az erősítés, meg nem tudom, tűzoltó, védelmisek, vagy valami. Ez, ez itt most a Városliget területén a Liget projektnek a profizm, újabb profizmusát igazoló szituáció.